Hola. En resumen, las instancias de comunicación con profesores y estudiantes se planifican. También se planifican los usos de los recursos de aprendizaje y las tecnologías. Son partes esenciales que deben tomar en consideración al planificar un curso o un módulo. Estas interacciones no son meramente para alegar que hay eventos. Hay que asegurar que estos eventos conduzcan al perfil o las competencias que queremos. En este MOOC has pasado por una serie de interacciones, has pasado por lecturas, interacciones con colegas en los foros, has interactuado con las tecnologías de la plataforma. En un MOOC, las interacciones con el profesor son limitadas por la naturaleza del sistema. Pero has recibido mensajes de mi parte. En otros contextos, las interacciones con el profesor se pueden aumentar y eso se debe tomar en consideración. Sin embargo, la experiencia en un MOOC debe servir como ejemplo para reducir la carga del profesor en las interacciones y permitir más autonomía intelectual del estudiante para fortalecer las destrezas de autoaprendizaje continuo. Le exhorto ahora a leer los documentos y participar en el foro. Hay una prueba que debe completar y una tarea que debes entregar. Adelante.